para foto, ¿no? Sí, obvio, obvio. Si quieren le ponemos una Pero, ¿qué tipo de foto quieren? No, no tan cerca ¿No tan cerca? No, que no es muy feo <laughs> ¿Ah? Queda muy feo. Somos unos orcos sin gracia. <laughs> ¿De verdad? Pero digan algo. ¡Aló! <laughs> No digan así como para la foto ya. Para la foto. ¿Cómo se dice? Whisky. Ahora, uno, dos, tres la palabra. Uno, dos, tres. Gracias. Esta grabación la van a poder ver